ისინი იყვნენ ოპონირების რეჟიმში შევარნაძე აბაშიძის ხელისუფლების მემართ ისინი იყვნენ ოპონირების რეჟიმში სააკაშვილის ხელისუფლების მემართ 2008 წლის არჩევნები ახალგაზრდა იურისტებს შეფასებული აქვთ ნეგატიურად და არჩევნების შედეგები ლეჭვის ქვეშაა დაყენებული ოფიციალური შედეგები არ ეთანხმებიან ამ შედეგებს მათი დასკვნით ისინი არიან ოპოზიციის ოპონირების რეჟიმში ჩვენი ხელისუფლების მემართ ეს არის ნორმალური